एक बार बताने की ये जहमत ज़रूर करना कि वो कौन सी मोहब्बत थी जो हम तुम्हें देना सकें सके